a ga nan sama ga majmu'ul fatawa ga sunan a nan ƙasa ah. wajen wani girin gashi nan a can ƙasa za a ga an rubuta juzi'i za a ga an rubuta juzi'i da shafi gashi nan juzi'i na biyu shafi na 396 a wannan to mu je can gashi yake cewa fa innahu yaghibu bi mahbubihi an hubbihi wa an nafsihi wa bi mazkurihi an zikrihi wa bi ma'rufihi an irfanihi wa bi mashhudihi an shuhudihi yake cewa wa bi maujudihi an wujudihi yace idan mutum ya biyo ibnu taymiya sai yace fala yashuru bit tamyizi mutum ba zai iya samun tamyizi ya dinga jin cewa shi bawa ne ko shi Allah ba wala bi wujudihi ba zai iya jin kansa ba ma ya dauka shi mutum ne yace qad yaqulu fi hadhihi hal mutum zai iya faɗa a wannan hali gashi nan a ƙasa da jallayi ƙasa ɗin nan eh, uku na ƙarshe eh gashi da jan da ya ce fa anal haqu din ne za gan shi ja mutum zai iya cewa anal haqu ni ne Allah au ko ya ce subhani tsarki ya tabbata a gare ni au ko ya ce ma fil jubbati illallah ba komai a cikin rigana a bayana sai Allah wa hawi zalika da makamancin irin wannan maganan wa huwa sakranun alhali yana cikin maye bi wajidil muhabbati da soyayya mai zafi na Ubangiji. allazi huwa lazzatun wanda wannan soyayyar da ta ganshi yace shi Allah ne ibnu taymiya yace lazzatun jin daɗi ne wasu rurun farin ciki ne bila tamyizin ba tare da ya bambance shi Allah bane ko shi bawa ne hmm. ga shafi ga juz'in an haska malam ubaidullah me zaka ce ko in ja bakin kai ka fasara wa alaikum salam ala ubaidullah in ja bakin kai ka fassara ko fassaran nawa tayi yi na ji maganar ka na ji maganar ka duka ko ba musu wannan ba na ji maganar ka hmm. abin da na ce nake so na ji yanzu fassara da kai ka karanta to yanzu malam da wannan magana da irin dai an hakika irin ɗaya ce iri ɗaya ce me bambancin mutum ka ce ya ce anal haƙuni ne Allah iri ɗaya ce ko anal haƙuni ne Allah anal haƙuni ne Allah me kake so kawai Ibn taymiya ya faɗa ko bai faɗa ba ba musa ya faɗa ba ba musa ya faɗa ba to me hukunci kafin a kafin ka je ka eh me hukuncin sa me hukuncin sa amma kamar an sama na cewa magana da take tsaye gida wanda Kiri ɗaya ce kawai eh dan hakika yana eh, hakika yana fitowa yana cewa shi Allah ne haka ne yana faɗa hello wa alaikum salam wa alaikum salam muna jin ka dan hakika yana fitowa yana cewa shi Allah ne na amsa maka da magana suna ta hakika wanda iri ɗaya ce eh dan magana ta dan dauki yare ban ji abin yau iri ɗaya ce ko eh eh eh eh eh eh sarki zaki na'am ni ubaidillahi na rantse maka da Allah da wannan magana ta ka wallahi ba ki ba sai ba sarki zaki zan magana da kai a hidda rana zan zo da takos bangaren da yi ta zuwa da dahi in raba maganar nan ai mukarana a rai ka wallahi da billahi billahi in ka tabbata ibnu taymiya kai wannan magana zan hidda hukunci zan hidda hukunci a hakika amma ina kaida sarki zaki ba zan yi karatu in dalibin shi zai tuwo kan magana ta bai a zo a zauna Sarki za ki in yi bayanin da sarki zaki wannan sauke shi ba dalibi ne. sauke shi ba yi da abin cewa sauke shi sauke shi an gama sarki zaki hmm. mun gode mun gode shikenan je ka sai an jima je ka mun gode eh, eh, mun gode mun gode sarki zaki dala kare bata mana lokaci sarki zaki drop masha Allah mun gode malam ubaidullah mun gode na'am Malam Ubaidullah. Eh tunda tunda kai magana. Ba sarki zaki. Sarki zaki yanzu kaga shi eh, wato yanzu kaga irin wato kaga kaga abinda malam ya karanto kenan kuma abinda malam ya hasko kenan. Ka gane ko? Eh, eh. kuma ka yanzu yanzu kaga wato ma'ana yanzu Ibn Taymiyyah daidai yayi idan mutum ya ce wa kansa Allah Ibn Taymiyyah ya ce daidai ne ba laifi mun gode mun gode Allah ya saka mun gode to na ji zamu mu magana alright hmm. ah, sarki zaki a tsaya zan yi taliki zan yi akwai amsar ta tambayar sa da ban yi ba ah, eh, magana da shi wannan da ya bugu kaga irin irin abin da nake gaya maka sun ɗauka da ce wadda suke in sun ga malamin su yayi kuskure za su bugo su ce kuskure ne wallahi ƙarya suke ba za su iya ba Mm. wallahi ƙarya suke yi ba za su iya ba kwata-kwata mutumin da ka zo kana maganan ya yi sainin cewan mutum zai iya cewa kansa Allah anal haƙu ni ne Allah ibn taimiyya ya ce ya faɗa haka kuma yana samun lazza na imani yana samun sururi to sai aka zo aka samu wani daƙiƙa ya ce wa shehinsa Allah ko ya kira kansa Allah kan mm. Allah bai bambancin sa da wanda ya burce ai arrida bil kufri kufurun sannan kuma kaga saboda sharri na bawahabi sai ya canza sai ya mai da topic ɗin wai muna tattauna da magana ibnu taimiya da magana dan hakika iri ɗaya ne ni ba iri ɗaya nake tambayan ka ba sawawun iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya ba na ji su je ba iri ɗaya bane tambayar ka nake me hukuncin magana ibn taymiya <laughs> kawai ni abin da nake so in ji kenan hmm. magana sannan musulunci ne imani ne kafirci ne shi nake so in ji ba ina so in ji wai da ta dan hakika da in ta zama sun yi bamban da na dan hakikan sai ya zama na ibn taymiya ya kubuta bai kubuta ba yana nan dai sai ka zo ka kubutar da shi sannan tambayar da na ƙarshe cewa ba na farko wai yan su sukan fito su ce malaman mu sun yi kaza mu ma mu fito malaman mu sun yi kaza to burinsa yana magana ya za a yi in fito in yadda malami na yayi kuskure shi ma ya fito ya yadda malamin sa yayi kuskure ba haka bane sarki zaki abin da suke ne eh wai mu duka ya kamata mu fito da mallumman mu to ai wannan yana daga cikin wautansu yana daga cikin wautansu na wahabiya yanzu sarki zaki tsakani da Allah shi ba wahabiya sai ya fito sai ya ce malamansa ibnu taymiya da sauransu sun yi kuskure ni sai na fito na ce malamai na shau tijjani da sauran malamai na sun yi kuskure to waye wanda suke kan daidai wanda za su gwada mana kan daidai din ni ne kenan malami shau tijjani ne mai kuskure ko shau burai kai ne malami ibnu taymiya mai kuskure to abin da ake so su gane daga sanda ka samu magana ka ji an ce malam wane ya ce malamin ɗariƙa wane ya ce kaza sai aka zo aka samu disan maganan a cikin littattafan malamanka to ba a nan cewa za ka yi to ai malami na ya kuskure in ajiye kai ma malamin ka ya kuskure za ka ajiye ba a nan ba kuskuren ka gane daga wajen ka ne kai ne mai tosasshen kwakwalwa baka gane ba muddin aka samu littattafan ɗariƙa da littattafan wahabiyya suka faɗi wani abu sai ka ce dole kawai mu yadda dukansu kuskure ne mu rushe su to aini na fi gamsuwa in bishewu tijjanin bishewu birayi da suka zo har ibnu taimiyya ko wani malami ya zo ya karfafe su na fi yadda in bi magana su da in bi ka kai kawai da za ka zo min da ka da sunan malamai na sun yi kuskure sun ajiye su ko ka gane bayanin sarki zaki na'am na'am dan haka ba karamin ci baya bane ka zo kana magana malamin ka yayi kuskure ka ajiye? ni ma nawa yayi kuskure in aji to waye malamin da zai shiryar da ni ni ne zan shiryar da kaina kenan ai wannan bai hankali bai kama ba dole kawai in ka ga malami na ya faɗa abu malamin ka ya faɗa to ka tabbatar kai ne baka da gaskiya baka gane bane kawai dole ka hakura ka sako daga ra'ayinka ka yadda da maganan malami na kuma ka yadda da naka sai yasa su suna cewa in sun ga abu a littattafan littattafan mu he muka ce gashi a littafin ku sai su ce to kowa ya wurgar da nashi sai mu ce a'a mu mun rike namu kankan su kuma sai su fito su ce wallahi wannan malami na yayi kuskure ka barar da malaminka ka gama tatile malaminka ka gama kutubol da shi ni na wani rike shi kankan ba yadda zan yi in rabu da malamina kankan ina tare da abuna kai je kai tare je kai ta rubuja malaminka ina tare da malamina ran da na rubuja malamina waye malamin kenan ni ne malamin ai ba zai yi ba kai da kai ta rubuja malaminka Allah ya saka ina wallahi na wallahi ina rantsuwa da girman ubangiji janar buhari ba barawo bane baya satan kudin yan najeriya idan kana bai taba sata kudin yan najeriya ba janar muhammadu buhari na rantse da girman allah ubangijin al'arshi idan ka isa zo ka hau mimbari ka rantse cewa naka bai taba sata kudin Najeriya ba na rantse da ubangiji janar buhari mai gaskiya ne to wannan yanzu sarki zaki dan Allah wannan fa su wai irin malaman da suke da shi kuma suke son wani a tsaya a kula su yanzu wannan dan girman Allah a duniya ma sai an ce ma makareci kafin a je lahira ko ina kowa ya san wannan bawa Allah makareci kuma ka ji wani abu wai na rantse da Allah wani mai gaskiya ne kai ma ka zo kawo mimbari ka ce gwaninka shi ma ka rantse da Allah shi ma mai gaskiya ne a sai ka ce min in hau mimbari in rantse da gwanin da ka ce mai gaskiya ne shi ma ba mai gaskiya bane. sai a rantse kuma alhamdulillah kaga duniya ta fara yi ai har kawai an samu a cikin su wasu daga cikin mutanen suna cewa ana cewa ba barawo bane suka ce wallahi barawo ne to amma dai wannan magana yanzu yan Najeriya za su bashi ansa kuma wannan yayi ne dan ya gyara miyan tuwansa su kuma mutane sun zauna a gabansa kawai yana sharara musu ƙarya suna mai kabbara wannan magana ƙarya ce to amma sarki zaki ka danna wani bidiyon na gaba akwai dan uwansa da zai karyata shi na tsaya a cikin garin katsina bayan mun je mun yi wa janar buhari nasiha mun masa wa'azi a daura mun gaya masa duk abin da kake so ka gaya masa baka samu damar ganin sa ba duk abin da kake so ka gaya mashi na ji tsoron Allah wallahi ranar shugaba Sheikh Balalo yana magana har zafin kai na gaba na faduwa yake ina cewa shugaba ya gane da shugaban kasa yake magana kuwa ku tambayi maluma shugaba yana magana kamar yana kurba kan mimbari za a magana ci za ka taban gama ba sai na kai ƙarshe abinda al'umma suke so su faɗa ba su samu dama bace na samu dole mu gaya maka gaskiya <laughs> dala zargi zaki ka ji wani magana ni kuma na rantse da Allah ƙarya yake ko <laughs> Allah ƙarya yake mutanen da common ciyaman na local gama in sun gani sun dinga ɓare ba su da wani damuwa banda kwaram ɗinsu a basu su cika aljihunsu kullum bin ofisoshin gwamnati wai shi ne zai ce ya je gaban shugaba buhari yana mai magana har ya tsawa kai dakata sai na gama magana ba don komai ba saboda yanzu kaga gangan siyasa 2023 ta kada sun fara dan abubuwa ya kamata ma yana ga sarki zaki in za mu yi karatu nan gaba akwai karatun da za mu yi akan batun yadda suke so su raina wa mutane hankali ka san abin da ya sa siyasa ta zo yanzu na ga wani ɗaya daga cikin ɗan kwikwiyansu ya fito yana magana magana na jahilci wai ya buɗi baki ya ce wai a jihar taraba state ne a nigeria hmm. tun da jihar take wai bata taɓa yin mataimakin gwamna musulmi ba amma ka bin mamaki tun da aka kafa demokuraɗiyya jihar kuma bata taɓa yin mataimakin gwamna wanda ba musulmi ba kaf ɗin mataimakin gwamnoninsu gaba ɗaya musulmai ne amma kawai ya ci tuwo ya koshi saboda baya ganin bai san me hakikanin me yake tafiya a duniya ba wani kawai zai zo ya shi ma ya ci dan sa daga majalisa ya zo ya zirara mai saboda yawanci labaran Najeriya in dai kana son ka ji labaran Hausa sai dai ka dinga kama talabijin din garinku ko ka kama talabijin din ko kama gidajen rediyo da ake dan yin labaran Hausa amma shi ma mafi yawancin labaran da turanci ne to shi kuma ba ji yake yi ba na hmm. larabcin duniya ma ba ji yake ba kazo kana sharara ƙarya to yanzu irin wannan a ce wai shine malami ka zo kana cewa ka rantsi da Allah wa ana ba barawo bane mun je mun mai wa'azi ka je ka ne ka je ka kwaram ɗinka ne wani wa'azi ka rasa lokacin da aka mai wa'azi ga ka ce wani duk abin da kake so ka gaya mai wato kar ma wani ma yayi sha'awan yana son ma ya je ya ga shugaban ƙasar shi ma ya je ya Asan da na abokaina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 halittu Madarin ruhin da zai motsi yayin tashin matattu safar saukar salatin sai ta kula